असलकम वरहमल वबरक मैं मोहम्मद मजीद तुसा मेरा यूट्यूब चैनल है मजीद ऑफिशियल आज दस रहा बुला तुसा चेक करने से कहने दे क्या पे हैं मैं कुछ सामान ले कर कुछ बने था मेरे को याद है मैं हाँ आज वीडियो बड़ा से दिखा लेना क्या कम करना सुबह दस लीला हूँ त्रै बजे त्रै बजे छुट्टी थी वेंदी क्या करूँ कम में इनको करने थे भला घर में इन शाला उम्मीद है तो आपको वीडियो पसंद है पसंद हम उम्मीद है ना ले तो सर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर मैं नहीं डरना क्यों बंद हो गया था मुझे तो पता भी नहीं चला मैंने बोला चल हुआ कैमरा मैं तुम तो देखो अब भी पूरा रफ भर दिया यही बचा है सामान इन आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और शुरू कर दें आगे वीडियो अभी ये पूरा अरबे कीस से फुल हो गया जो सामान लगाया उससे कीस जो खाली निकलता है इस अरबे में डाल दिया अभी उसका सामान रखता हूँ इधर क्योंकि मैं इधर कैमरा लगाया था इधर कैमरा लगाया था सामान पीछे पीछे किया था अभी उसका सामान आगे कर देता हूँ खलास मेरा काम हो गया इधर मैं कैमरा लगा के ऐसा ऐसा ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा बार बार कैमरा बंद क्यों एक तो मेरे जवाल का मेमोरी थोड़ा है वो बार बार बंद हो जाता है इसलिए इन भी काम खत्म करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं ये है मार्केट कुछ ऐसा इन इसको खड़ा करके ऐसा पंपिंग पंपिंग करके इसको अंदर रखना है फिर आप लोगों से गप लगाएंगे क्योंकि सिर्फ तो कितना बचा है मेरा जो मेमोरी जवाल का आठ मिनट का बचा है इसको आज जाके जाकर में यानी कार्ड में डालूँगा कार्ड के डालने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगा फिर आप लोगों को वीडियो एडिट करूँगा फिर आप लोगों के लिए हाज़िर करूँगा ये वीडियो देखो माशा कैसे लग रही है मेरी तरफ अच्छी लग रही है ना मैं पहले गलत वीडियो नहीं बना सका आप लोगों ने बिल्कुल खाली थी अब इसका सूरा मार के अपने मुद्दे के पास भेजता हूँ इन शबर करो ना अभी काम ख़त्म कर दिया अरे रुकना भाई गया ये मेरा इधर से फंसा हुआ है आ जा आ जा इधर से आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया इधर से फंसेगा नहीं फंसेगा आएगा